incheta lefcharu. Mapuche yemtenche, huechafe kaunenche. Incaye ni puche, incaye elta mapu, wincañi cupa, nuimaye fete winchi. Azun fin, wincañi chungechi guaquen. Fei kimel tu finta puche, ni soy kume huechaya él, nehuento él, catañi huehuael. Yo soy Lefcharu, fui mapuche y líder. Apoyé a mi gente a defender nuestro territorio, que querían quitarnos los españoles. Aprendí la estrategia militar del invasor y se las enseñé a mi gente para luchar mejor, resistir y vencer.